Ça va Ouais, ça va, j'étais en train de terminer ma dernière chronique, là, puis... bon... Ouais, je suis en train d'enregistrer, là, ça dérange pas Non, non, bah non, euh, puis de toute façon... Euh, de toute façon, si jamais tu le diffuses sur YouTube, tu verras si ça marche ou pas, hein. Ouais, ouais, je vais, bah, je vais voir si c'est intéressant, je le diffuse. Et puis voilà. Oui, mais même euh, si, tu peux le diffuser, on va, voir si ça fonctionne, si ça marche. Ouais, tu veux dire le truc de Discord Ouais, non, non, ça pourrait fonctionner. Normalement, mais bon, essaye comme ça. Si jamais ils euh, te disent euh, Ah, vie privée, vous avez 48 heures pour la supprimer sinon pas de platine. Ah, ok, on sera fixé. Mais moi, j'ai eu, le droit à ce, genre de tour avec, euh, par exemple, des petits scans, tu vois. Des petits scans de, de, Alors tu te dis. Mmh, mmh, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, alors ce que je vais te faire, c'est que je vais faire un résumé rapide de ce que j'ai compris, de ce que tu as dit la dernière fois. Et si je dis une bêtise, un truc qui correspond pas à ce que tu penses, tu me corriges. Mais c'est juste rapide, juste pour, pour revenir à peu près à l'endroit où on en était la dernière fois. Donc toi, tu dis que, en fait, le 11 septembre, ça serait une, manipulation euh, israélo-américaine. Oui. Qui, serait, euh, en gros, fomentée par des gens qui, sont, qui influencent l'État. Pas les États, mais un groupe de gens derrière les États genre des conseillers, des riches hommes d'affaires et des, des, des, gens qui sont Disons que c'est à peu près. Euh, enfin, bon, là, là c'est un truc en parallèle, mais bon, pour cette opération-là, c'est forcément une opération, euh, comment dire, du, euh, du, Mossad et autres services internes israéliennes. Mhm. Voilà. Et, le reste, les élites qui nous gouvernent, disons, par exemple, je sais pas, Europe, euh, qui, qui donne les comptes aux pays de, se soumettre à euh, leurs exigences. Enfin bon, ils obéissent tous à l'Europe. Hein. Je veux dire, ceux qui sont dans l'Union européenne, euh, voilà, ils n'en ont rien à foutre du peuple, quoi. Je veux dire, voilà. Mais pour cette opération-là, c'est c'est plutôt comment dire sur le dans, dans le ceux qui s'infiltrent, comment dire, dans les pays tels que les États-Unis d'Amérique bien d'autres pays, enfin ceux qui ont, comment dire, euh, planté leur, euh, comment dire, leur, euh, un peu comme si j'étais dans un territoire qui ne leur appartient pas, pour, pour leur apporter le niveau de la sécurité, etc., etc. C'est comme la, sécurité de la sécurité de la Tour Eiffel, c'est, comment dire, c'est géré par une, entreprise qui est liée justement au service secret israélien. dès, dès, qu'il y a l'entente, mmh il, débarque pour, bah, pour, bah, pour te <laughs> vendre, pour te vendre, comment dire, une jambe de pantalon, tu vois. Ah, et puis hop, et ils plantent leur drapeau, et voilà, voilà comment ils s'y prennent. Ouais. Et toi, apparemment, tu, donc euh, si, tu, si je me souviens bien, tu m'avais dit la, dernière fois que toi, tu avais vu tout de suite, avais tout de suite euh, trouvé ça louche, la manière dont les, euh, dont les tours se sont effondrées. Et pour toi, c'est une, une démolition contrôlée aux explosifs. Et donc. C'était louche, j'ai tout de suite vu la, démolition. Et bon, moi, dans ma tête, je me dis, ah bah putain, les terroristes sont très très forts, peut-être qu'ils ont Mhm. avec ça, et puis bon, euh, d'un côté, euh, de l'autre, bon, voilà, et puis bon, ils, les ont laissés faire, peut-être qu'ils étaient au courant, c'était un peu ça, le, comment dire, la thèse, hein. c'était pas louche pour moi, dire, euh, la démolition contrôlée, il n'y avait rien de louche, c'était c'était obligé, quoi, je dire, voilà, de, de, de cette manière, il n'y avait pas le moindre doute, quoi, mais bon, après, c'était juste, comment dire, la réaction à chaud, mais moi, ça, ça faisait pas le moindre doute. C'était pas louche du tout. Et pour la troisième, c'était pareil. Oh, bah tiens, encore une démolition contrôlée. Ben bah, non, c'est une épidémie. Je me dis, euh, bon, bah, ils l'ont peut-être, comment dire, ils ont. Ouais, tu une solution d'urgence. Voilà, c'était pas louche pour moi. C'était une certaine. tu m'avais dit que pour toi, c'est particulièrement flagrant sur la tour 7. Bah, ah, bah, déjà, la tour 7, hein, c'était évident, mais pour la tour jumelle, j'ai tout de suite vu, les deux tours jumelles, c'était tout de suite la démolition contrôlée. C'était symétrique, projection des débris, c'est vrai que c'est une méthode assez rare, mais c'était clairement une démolition contrôlée. Bon, après, euh, même euh, quelques jours après. Voilà. Mhm. Et donc, toi, tu supposes que la raison pour laquelle ils ont eu besoin de faire une démolition contrôlée, c'est que Larry Silverstein, le propriétaire de des deux tours en fait. Genre ça lui aurait coûté, il voulait en fait démolir les tours, mais ça lui, il pouvait pas les démolir et ça lui aurait coûté trop cher. Donc il bah, aurait. Il, ne pouvait pas les déconstruire, les déconstruire manuellement. Ouais. Parce que quand il, y a, quand il y un bâtiment, par exemple la Deutsche Bank, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une la endommagée par la projection des débris. Je ne sais pas si tu non tu. Euh, non ça j'ai pas. Euh, bah, en fait, ça c'est une information, mais qui est pas. Mais bon, à titre d'exemple, euh, la Dodge Bank a été endommagée par une projection d'une poutre et puis euh, c'était encastré euh, dans la surface. Donc ils, avaient décidé de la démolir de manière contrôlée, mais par la voie de la déconstruction. Tu vois ouais. Et vu que la Dodge Bank mesurait, je ne sais plus combien, mais 39 étages, donc déconstruction contrôlée, autant en bas, manuellement. Mhm. Ils n'ont Pas le choix. La tour est trop haute, il a déconstruit à la main. Et donc, tu, te dis, tu dis que Larry, Larry Silverstein, il a dû se dire euh, bon, puisque ça va avec l'agenda euh, euh, de l'élite la, de qui fomente ça, bah, autant en profiter pour démolir les tours. Quoi. C'est Silverstein qui s'est dit ça, ou est-ce qu'il est la parfaite marionnette dans cette histoire et qu'on a voulu lui rendre service Ouais, ok. Donc en fait, ça, ça on ne sait pas trop. quoi. On le sait pas trop, quoi. Mais bon, vu que il est lié euh, à Bibi Netanyahu, euh, c'est un, comment dire, c'est un fervent des mais voilà, il reste, comment dire, très très peu de chances pour qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit. Est-ce qu'on lui a rendu service Parce que aussi, hein, euh, ceux qui avaient, comment dire, pignon sur, sur rue au WTC, parce que c'est en fait, ils avaient pris possession du terrain, ils avaient accès à tout. Donc par leur intermédiaire, euh, on peut les, comment dire, on peut les, on peut les utiliser. Je sais pas, je sais pas, mais bon, je veux dire, vu euh, comment dire, le, vu de Lascar, voilà, c'est comment dire, est-ce qu'il est impliqué ou impliqué indirectement euh, sans qu'il le sache lui-même Voilà, et là c'est à peu près à, cet endroit où on, on s'était donné la dernière fois, où en fait je parlais donc de comment ça aurait pu se passer comment, ils comment les explosifs auraient pu fonctionner et tout ça. Et je t'avais demandé euh, pourquoi les explosifs, en fait, ils faisaient pas de bruit comme d'habitude dans les démolitions contrôlées. Et toi, tu me dis que c'est parce que dans les démolitions contrôlées, le bâtiment, en gros, il est déjà pré-démonté. Et en fait, là, dans cette situation, le bruit aurait été étouffé par rapport à l'endroit où, ils auraient placé les explosifs Là où c'est placé et en fait c'est pressurisé. Mmh des panaches de fumée dû aux pressions d'air, dues au volume, d'air. Et par rapport à ça, bah, si c'est pas euh, dépressurisé avant, bah, comment dire, la, globalité de l'intensité des, des, c'est-à-dire les explosions tranchantes et ou stridentes, par exemple, comme on a l'habitude d'entendre dans les démolitions, ne peuvent plus s'entendre par, par la voix des caméras, j'ai bien dit. qui reste Des bruits sourds, en fait. Qu'est-ce bruits sourds Et les bruits sourds, à 400 mètres de distance, euh, comment dire, le plus proche par rapport aux caméras qui étaient, euh, comment dire, placées en direction des tours, et ils étaient au moins, euh, comment dire, évolué à minimum 350 mètres. C'est très très loin quand même. Hein. Ouais, et j'avais suggéré que pour ça, je trouve qu'il faudra faire une, il faudra faire une étude acoustique. Il faudra voir si euh, si on met des explosifs capables de détruire les piliers de cette manière, si vraiment c'est possible par rapport à l'endroit où ils sont placés et au matériel qu'il y a, que ça étouffe autant le bruit. T'es d'accord Oui, mais bon, j'aurais dû, comment dire, euh, des photos euh, pour, pour, pour que tu puisses mais il faut tout simplement les mettre dans les jonctions, colonnes planchers là où sont situées les cages d'ascenseur express et situées euh, bah, c'est-à-dire à chaque coin de, des, colonnes du noyau, tout simplement. Et une supplémentaire à chaque, à chaque endroit, au croisement des poutres, là où c'est solide. Et après, on fait sauter le reste. C'est en fait le point faible. Mmh bon, voilà. Mmh, et donc, et donc ce, sera, ce sera possible, puisqu'on puisqu'on sait Enfin, toi, tu as une hypothèse de l'endroit où ces bombes seraient placées. Et que on peut, on, peut faire une étude acoustique de voir comment le bruit pourrait se propager par rapport au type de bombe nécessaire, à la puissance nécessaire que euh. cette ça devrait dégager, tu vois. En fait, il faut mettre euh, des petits explosifs aux jonctions de plancher et plus puissants juste au, croisement des poutres. Voilà. Euh, en, U, mais à l'envers. Tu vois, c'est, Il faut les placer juste là. Après, bon, au niveau acoustique, alors évidemment, il faut dresser comme une espèce de topographie principale des lieux. Euh, les, murs extérieurs, plutôt les murs intérieurs des, des, des cages de roche, qu'on appelle ça. au niveau solidité, euh, c'est pas, pas la question, mais c'est au niveau acoustique. C'est qu'on utilise pour, euh, comment dire, euh, euh, deux ou trois couches pour comment dire isoler par exemple comment dire un endroit un, endroit comme une boîte de nuit ou une, discothèque par exemple c'est mmh idéal extérieur des ascenseurs c'est indispensable d'avoir des murs qui sont comment dire adaptés pour isoler les bruits euh, des circulations de, de, quand ça circule même si on entend des bruits Hein, quand ça passe, quand ça circule. Et ils ont toujours, comment dire, des, des, comment dire, des, mmh, pour pouvoir les isoler autant que possible, parce que sinon, euh, entendre tous les jours le, bruit euh, des, mécaniques des, ascenseurs qui passent, euh, c'est énervant pour ceux qui bossent aux étages proprement dit, tu vois. Mais il faut quand même, il faut, faut quand même une certaine puissance pour faire tomber les tours. Donc, moins, au moins si on se rendait compte que la puissance nécessaire pour faire tomber les tours, elle, détruit, elle, passe au travers de ces isolants ou elle est détruite, bah au moins on sera fixé. Que ça, soit possible ou pas. Mais il y a aussi le, bon, le, volume d'air contenu à l'intérieur, 15 000 mètres cubes d'air, ça, ça, on le sait. Oui, on peut, le prendre en compte dans l'étude, si on fait une étude acoustique, ça. Si on fait une étude acoustique, parce qu'il faut prendre en considération deux choses. Euh, un bâtiment, euh, comment dire, un étage aménagé. Alors, tout dépend le bruit, euh, non, tout dépend le nombre de cloisons qu'il y a. S'il y a plus de couloirs, plus de pièces aménagées, soit très très peu, et aussi des étages où, il n'y avait pratiquement rien, où c'était pas aménagé parce que ça bougeait tout le temps à chaque fois, euh, bah, c'était un complexe aussi. Hein. Dès qu'il y avait euh, une entreprise qui déménageait, euh, voilà, ça se retrouvait avec quoi Avec rien dans les profondeurs d'étage, simplement le revêtement de la structure principale, les cages d'or, quoi. Tu sinon, c'était vide, mais bon, il y, a des photos pour ça. Voilà, donc il y, a trois types d'étages possibles où il faut, mais bon, tout était varié, hein, tout était varié. Il y avait, des, des, comment dire, des entreprises ce qui implique des pièces divisées, des chambres, voilà, des, comment dire, des appartements. il y avait aussi ah, d'autres comment dire d'autres étages où c'était des restaurants, des cafétérias, donc c'est un peu plus étendu, il y a moins de cloisons, il y a moins de pièces. Mais bon, vu, les, ce genre d'entreprise, c'est plutôt situé au-dessus du sky lobby. Donc c'est là où il n'y a pas de, comment dire, c'est là où, ne peut pas être les explosifs puisque c'est situé au niveau des, étages, bah, au, sommet de la tour en fait. Voilà. Mmh. qu'un rendez-vous pour, pour, prendre un café ou aller au restaurant, bah, c'était toujours, comment dire, au sommet de la tour. Voilà, c'est là où tout, est réuni, les, cafés, tout ça, euh, puis les, salles de sport, tout ça. Euh, puis il y avait aussi des entreprises ou de fusion-acquisition. Il y a pas mal de. Voilà, il y avait beaucoup d'entreprises qui, bossaient dedans. Donc, euh, mais il suffit de. Mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait une vidéo qui illustrait, comment dire, en 3D l'aménagement de l'intérieur des, tours en 3D, en accéléré. Donc à partir de là, on pouvait euh, voilà, euh, comment dire, observer comment étaient disposés euh, les voilà des, des, étages. Voilà. Mais je crois qu'elle tu, tu coupes un peu, je sais pas pourquoi il suffit de, retrouver, comment dire, quelques images, quelques plans, euh, comment dire, en 3D pour voir un peu l'intérieur, pour avoir un, aperçu. Mais déjà, euh, rien que pour l'étude, ce, qu'on doit retenir, c'est que si on observe des pistons de fumée dus au volume d'air, et vu l'énorme difficulté que ça avait pour sortir, pour être expulsé, non pas à plusieurs fenêtres, mais au moins à une fenêtre euh, pour un étage, Hein, c'est pour dire. Donc la difficulté de voilà, euh, la, difficulté sera de la même façon pour les bruits de détonation, puisque ça doit s'échapper par les orifices extérieurs. Voilà, c'est pareil, il faut, que ça aille ensemble. Si, euh, si le volume d'air, il euh, y n'y en a plus, s'il n'y a plus les fenêtres, plus de cloisons, plus rien. Si, si, les tours sont à poil, là, il n'y a pas de problème. Elles seront, comment dire, audibles, ces explosions. Mais vu que vu la difficulté la, la, pressurisation élevée à 15 000 m3 à, chaque, à chaque étage, bah, pas forcément à chaque étage, un peu moins si, si, si, si les, les, les, les, bâtiments, les, étages, pardon, étaient euh, euh, pas du tout aménagés. Bon, euh, voilà, on peut diviser ça presque par deux, mais bon, bref. les détonations resteront prisonniers dedans tant que le volume d'air ne sera pas évacué avant. Mais c'est à dire que la, le, départ de l'effondrement de la tour, il, commence au point il a commencé au point d'impact de l'avion. Euh, euh, en fait, euh, bah non, en fait, en fait, parce qu'en fait, les explosifs sont placés en dessous, en, mhm. dessous de l'impact, hein, en dessous de l'impact. C'est à partir de là que ça saute. premier étage piégé, trois étages plus bas, le deuxième étage piégé qui s'enclenche une seconde après. Donc, attends, t'as dit le, premier étage qui saute. tu as dit c'est trois, étages en, trois, étages en dessous de l'impact, c'est ça non, non, non, c'est non, non, c'est juste comment dire un étage en dessous de, l'impact. Trois étages plus bas, c'est le second étage qui est piégé. En fait, c'est piégé un étage sur trois. Et lui, ah, on l'entend pas. On, l'entend pas un étage en dessous de l'impact, sachant que l'impact a de tout. Il y a un incendie qui, crame des trucs et t'as l'impact qui en plus. Euh, oui, oui, oui, Mais euh, le, truc à savoir, c'est que ce bruit-là, les témoins ont, euh, l'ont bel et bien entendu, cette énorme explosion. Une énorme explosion qu'on n'a pas pu entendre, nous, par le biais des caméras, parce que c'était un bruit sourd, un énorme bruit sourd. Et si c'était euh, les caméras étaient fixées à, je sais pas moi, 50 mètres de distance, on aurait pu distinguer quelque chose distinguer quelque chose. Voilà. Il y avait une énorme explosion au moment de l'amorce. Qu'est-ce que viendrait faire cette énorme explosion pour euh, ce genre d'amorce euh, pour initier un effondrement, un, crescendo de, de, crissement de métal euh, qui cède Oui, je veux bien, mais une énorme explosion, qu'est-ce que ça viendrait, faire là L'effondrement lui-même. Les, les, les, les, d'au-dessus du truc qui s'effondre qui tape avec le qui tape avec le palier de l'étage en dessous. Le bruit sourd de l'effondrement. Ah, ça ferait, comment dire, euh, une énorme explosion à 400 mètres de distance pour les témoins. Ça, me paraît énorme. Bah, ça en paraît énorme. Ça hmm. dépend de, de quel témoignage tu prends. Mais si tu prends le témoignage, par exemple, de CNN, où tu as, tu as le mec qui est, super loin et qui voit euh, la tour s'effondrer et qui dit « Oh, je vois une énorme explosion ». C'est-à-dire que lui, en fait, il comprend même pas ce qui se passe. uh, corridor where a lot of Army offices are located. Wow. And some Jamie, people were. Jamie, I need you to stop for a second. There has just been a huge explosion. We can see uh, a billowing smoke rising. And I can't, I'll, I'll, tell you that I can't see that second tower, but there was a cascade of sparks and fire, and now this, it looks almost like a mushroom cloud explosion, this huge billowing smoke in the second tower. This was the second of the two towers hit. We have two explosions, two planes hitting the World Trade Center here in New York. And what this second explosion was that took place about a part of the the south—that south would be tower—has apparently collapsed. Il comprend même pas que c'est un effondrement et il dit comme ça instinctivement une explosion. Mais ces gens-là, comment est-ce qu'on sait qu'ils qu indiquent vraiment une explosion de la manière dont tu l'as décrit bah, bah, disons qu'en fait, non, est-ce qu'ils ont vu une explosion ou est-ce qu'ils ont entendu une explosion et voilà, non, faut pas prendre, euh, comment dire, part, euh, des témoignages qui prétendent avoir vu une explosion, puisqu'il n'est pas censé se voir. Ouais il doit être entendu. Il y avait même un journaliste où il y avait une vidéo d'un débunker euh, que je ne citerai pas, euh, qui voulait, comment lire, faire croire que si ça avait été une démolition contrôlée, on entendrait des explosions préliminaires avant l'effondrement, alors que c'est faux, vu que c'est si on se dit bien qu'il s'agit d'une démolition contrôlée, ça commence par le haut. Et quand ça s'amorce par le haut, il n'y a, aucune, a aucune requête à, avoir au niveau des, des explosions préliminaires. C'est lié uniquement par la technique de la base. À la base, en fait, par le bas. Mhm. Voilà, c'est un peu comme les, la, tour Landmark, la, démolition contrôlée préférée des. Ils montrent ça. mais en fait, c'est à la base. Il y, a des, des bruits de détonation avant, la tour bouge pas encore. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres. Voilà. En fait, les, explosions préliminaires euh, pour une démolition contrôlée, c'est uniquement lié à l'amorce vers la base. Pas par le haut, ni par le milieu, jamais, jamais. C'est à l'amorce en fait. Voilà, c'est à l'amorce que ça, ça, doit sauter. Il n'y a pas d'explosion préliminaire qui tienne. Et dans cette vidéo, donc, il y a euh, le journaliste qui est en train de tourner son, bah, son, son et euh, bon, il n'aura pas le temps de parler euh, pendant, <laughs> pendant le, même pas 30, 30, secondes. Et là, euh, oui, nous entendons une énorme explosion. Puis bon, il y a l'effondrement qui est en train de se produire de, de la tour 2. Puis bon, il n'a pas le temps de terminer. Allez, tirons-nous, tirons-nous, tirons-nous. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion. Effectivement, ce journaliste, est-ce qu'il a déjà entendu une explosion de sa vie Est-ce que le bruit d'une tour qui s'effondre, parce que je suis d'accord qu'on n'était pas euh, avec les caméras, on n'entend pas le même bruit et tout ça, mais justement, on ah non, on n'entend rien du tout, nous. On n'entend rien du tout. Nous-mêmes, on n'entend rien du tout, mais une tour qui s'effondre, ça fait un sacré bruit. Quand tu es quelqu'un qui n'a jamais entendu l'explosion de ta vie, tu peux tout à fait, tu peux tout à fait décrire ça comme une explosion. Euh, euh, disons qu'en fait le, bruit, le seul bruit effroyable qu'on entendra, enfin que eux ils entendront, euh, entendront, c'est le, le bruit de l'effondrement. Là, il n'y a pas de problème. C'est le bruit de ça, ça, l'amorce. Qu'est-ce que mhm. c'est que cette énorme explosion Alors que l'effondrement n'avait pas encore commencé véritablement. Ça va en crescendo, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas, moi, un orage qui arrive en crescendo, un bruit en crescendo, tu vois. C'était la, colonne qui les, les colonnes qui cèdent. Enfin, en fait, le truc, c'est que ces témoins, ils sont, ils sont, enfin, la plupart sont encore vivants. Ça fait que 18 ans. Donc, on peut aller les voir. Est-ce que quelqu'un est allé les revoir et leur, et, leur demander, euh, ouais, là, quand vous dites une explosion et tout, euh, est-ce que euh, maintenant, avec le recul, ce que vous avez entendu, c'était quoi C'était plutôt l'effondrement ou plutôt une explosion Genre, est-ce que vous avez déjà entendu une explosion de votre vie on, peut leur montrer un bruit d'explosion, on peut leur faire entendre un bruit d'explosion et leur demander est-ce que ça correspondait à ça oui, oui, voilà, mais euh, ah oui, en fait, euh, oui, bon, je, vois un peu où tu veux en venir, c'est comment dire, donner l'impression qu'ils auraient entendu une explosion et que c'est pas le cas. Alors dans ce cas-là, pourquoi eux, euh, comment dire, les, gens pourquoi prétendre que les gens qui ont entendu des explosions secondaires pendant que les tours étaient encore debout Alors soyons d'accord une chose, sur une chose, hein, les explosifs s'enclencheront à la mort de l'effondrement. Donc, celles qui ont eu lieu pendant que les tours étaient encore debout ne peuvent être que liées aux, comment dire, au lot d'incendie. C'est-à-dire deux choses, euh, c'est-à-dire euh, l'explosion de kérosène, hein, c'était euh, c'était voilà, c'est une explosion de secondaire de kérosène, c'est eh, ça, chatouille les tripes, hein, c'est comment dire, c'est comme l'équivalent d'une bombe, hein, mais c'est lié au lot d'incendie. Ça peut être de coupe de générateurs, voilà, bon, voilà, c'était uniquement lié à ça, voilà pendant que les tours étaient encore debout, mais eux, ils l'ont entendu comme une énorme explosion parce que c'était une explosion. Voilà, mais après, euh, dû à quoi Moi, j'affirme que c'est pas dû aux explosifs. Sinon, si on enclenche les explosifs, tout ça pour diminuer, pour fragiliser la structure, c'est la merde totale. Bah, c'est-à-dire que ça peut, être, des bruits de pistons qui pètent. Quand les gens, sont, quand les gens qui étaient dans la tour qui s'est effondrée en deuxième ou qui étaient dans la tour 7, ça peut être le bruit de la tour qui s'effondre à côté au moment euh, ou elle s'effondre. ça, je, des trucs qui tombent, ça peut beaucoup de choses. Euh, euh, non, je parle de ceux qui étaient encore à l'intérieur du bâtiment, pendant que les tours étaient encore debout. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire pendant la période de, de, de, de, entre bon pour la tour 7 c'était la tour euh, la tour 2 c'était entre 9h on va dire 9h10 et 9h50 tu vois voilà pendant qu'ils étaient en train de s'échapper bon ils ont entendu des explosions qui étaient identiques, à des bombes. Donc ils savent reconnaître comment dire une explosion. Euh, voilà. Comment ça ils savent reconnaître moi, moi, j'ai aucune, j'ai aucune idée de comment reconnaître une explosion. Si je suis dans une tour enflammée, en panique à mort, et que, que, je, et que je sors de, la tour euh, encore en panique, que je parle à un journaliste et que je lui dis putain, euh, ça a explosé de partout, etc., machin, et que dix ans plus tard, j'ai des gens qui viennent qui prennent mon témoignage et qui me disent « Ah, oh, regardez, il dit qu'il a entendu des explosions d'explosifs », ça me, ça me laisserait perplexe un peu. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. On parle pas d'explosions d'explosifs, mais les explosions dues au lot d'incendie, comme je te l'ai dit, c'est... voilà, le, le, le, kérosène, ça provoque des explosions, donc c'est forcément lié à ça. On est bien d'accord Ouais. Voilà. Bon, voilà. Donc euh, voilà, donc si on sait expliquer, euh, au, voilà, au lieu d'expliquer euh, la seule et unique raison qu'on veut faire valoir par des explosifs, non, il y a aussi l'autre solution qui peut produire de vraies explosions, comme l'explosion secondaire de kérosène. Voilà. Mmh donc voilà, donc on est d'accord. mais après le, ce que tu me racontes, le, coup du piston, ça ne pas une explosion, comment dire, identique à une bombe. Hein. c'est il faut que ça soit, comment dire, à peu près. Mais par rapport à l'intensité, bah, Justement, parce que le bruit de l'explosion issu du kérosène, bah, c'est l'équivalent de, entre 120 et 150 décibels. Et pourtant, aucune caméra ne l'a entendu, ne l'a perçu non plus. l'explosion doit être peut-être. tu, peux répéter quelle explosion qu'aucune caméra n'a entendue L'explosion du au lot d'incendie. Et c'était l'équivalent de, de Donc, donc, au niveau de l'intensité, on doit l'évaluer entre 120 et 150. Bon, ou moins au moins peut-être. Et pourtant, aucune caméra, même les plus proches, n'ont rien perçu du tout. C'était le silence total. Sinon, euh, ça se saurait. Hein. Donc on était obligé de l'expliquer par rapport au témoignage. Aucune caméra ne les a captés non plus. Parce que toute explosion, euh, ok, bah, euh, bah, en fait, si c'était les explosifs ou alors le dieu au lot d'incendie, bah, on aurait dû le percevoir en tant que tel à telle distance. On doit le percevoir, puisque un petit explosif, on doit le percevoir jusqu'à 800 mètres maximum. Et pourtant, on n'a strictement rien entendu aux caméras. Rien du tout. Que Mais une seule explosion, évidemment. Hein. Une seule explosion euh, de chaque. Hein. Et pourtant, il n'y a absolument rien. Silence total. Elles n'étaient pas conçues pour être silencieuses ce jour-là. Non, c'est qu'elles ne pouvaient pas être captées parce qu'elles <laughs> se trouvent dans une zone, bah, voilà, complètement pressurisée. Voilà. Si on, n'entend pas le bruit euh, des, explosions dues aux lois d'incendie tel qu'il soit, tel que le kérosène, ou des explosions de gros générateurs, par exemple, alors les explosifs, on les entendra pas non plus. Mais c'est pas des explosions susceptibles de faire péter des colonnes aussi, les trucs que tu décris. Ah non, non, ah non, non on est bien d'accord. Les pendant que... du, coup, du, elles, font, elles, font, aussi moins de bruit, tu vois. Ben, aussi moins de bruit, euh, disons qu'elles sont l'équivalent de bombes. Et une bombe, ça peut aller de 120 à 150 décibels. C'est comme les explosifs. Hein. Voilà, c'est un peu comme les détonations de Kalachnikov aussi. Ça fait euh, énormément de bruit. Hein. Voilà, donc voilà, ce, type d'explosion se ressemble beaucoup et se rapproche beaucoup, hein, en tout point. Hein. Mais alors que les, explosions, pendant que les tours étaient encore debout, étaient dues au lot d'incendies. On est bien d'accord, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ne peuvent pas s'enclencher avant les explosifs. Sinon, après, c'est la catastrophe la plus totale. Non, elles s'enclencheront, les, les premières détonations s'enclencheront à la mort de l'effondrement, pas avant. Voilà. Quel, serait le moyen de, prouver qu'il y avait des bombes Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait détecter bah, Déjà, euh, les, débris, euh, comment dire, la quasi-totalité des débris ont été effacés, ils ont été recyclés pas le droit euh, légal de le faire, donc voilà. On l'aurait pu, comment dire, analyser, chimiquement et peut-être, comment dire, comment dire, jusque-là, mais faire, comment dire, un peu comme si on faisait un puzzle et retrouver des, comment dire, des, comment dire, des, gars pratiquement identiques entre elles. Mais ça a été très, très vite fait, expédié, tu vois. Donc même la Chambre des députés en 2002 ont violé. Euh, ils ont dit euh, non mais arrêtez quoi, c'est limite de la criminalité ça. Allusion est faite ici à l'audience devant le Committee on Science le 6 mars 2002. La partie intéressante concernant ce point se trouve de la page 181 à 185. La ville de New York commençait à recycler des débris sans concertation avec les spécialistes en charge de la collection des pièces à garder. Découvrant cela, certaines personnes tentent de contacter la ville, mais il semble qu'elle ait été réticente à suspendre le contrat avec les recycleurs. Alors le docteur Abolassan Astaneh contacte directement l'entreprise en charge du recyclage et récupère certaines parties. Le docteur Corley précise que si certaines parties significatives ont pu être perdues, des conclusions solides pourront quand même être tirées de ce qui reste. Monsieur Crowley conclut en disant qu'il pense que les théoriciens du complot vont s'engouffrer dans la brèche, que ça décrédibilise, que c'est ballot, et il termine en disant « Je pense qu'il y a tellement de choses qui ont été perdues dans les six derniers mois que nous ne pourrons pas récupérer, ce n'est pas seulement dommageable, mais limite criminel. » Voilà, on, efface les, lieux d'un crime, mais bon, à l'époque, la démolition contrôlée n'était pas encore sur toutes les lèvres, tu vois il, fallait, déblayer les trucs et tout ça, et puis il y a des gens qui ont, il y, a des gens qui ont étudié l'acier, mais ils l'ont pas étudié sous l'angle de on va chercher des explosifs, c'est ça que tu veux dire oui, bah oui, parce qu'il était hors de question d'imaginer ça, mais normalement, ils auraient dû laisser, comment dire, euh, comment dire, les débris en tant que tels et vérifier s'il n'y avait pas eu des bombes placées à l'intérieur, enfin des bombes, comment dire, euh, pas dans le but de faire une démolition contrôlée, t'as bien compris, mais euh, peut-être, comment dire, un peu comme euh, placer des bombes, euh, je sais pas, quelque part, c'est s'infiltrer dans, les bâtiments et placer des bombes pour empêcher les gens de s'échapper, par exemple. Par exemple. Mhm. Oui, oui, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que le G-Squad était intervenu, mais il ne pouvait pas intervenir à cause de, la, de, l'extrême chaleur euh, qui régnait. Et puis bon, <laughs> t'as l'autre, kéké de Giuliani qui, hop, hop, arrêtez ce bordel-là, on va déblayer les, comment dire, les, les débris. Et du coup, bah, le <laughs> NIST, ils ont, pris 0,3% des débris. Et puis bah, le reste a été recyclé en Chine. Et voilà, donc on a, comment dire, bien euh, piétiné sur toutes les preuves, on les a Ça, c'était, comment dire, euh, la, seule façon concrète de, mais vu qu'ils ont effacé déjà les, traces, déjà ça en dit long. Ça en dit long. Mais y bah, a-t-il moyen de le prouver est-ce qu'on peut faire quelque chose sur les 0,3% de débris que le NIST a gardé ah, bah, rien du tout, parce qu'ils ont pris, les, morceaux, euh, comment dire, euh, qui les intéressaient, les autres, euh, c'était inintéressant. Bah, ça, c'est du sabotage. Prends l'éventualité où il n'y a juste pas eu de démolition contrôlée, et où, l'effondrement est, dû à la au, truc décrit dans le rapport du NIST. On est d'accord que les choses se seraient passées pareil. Ils n'auraient pas gardé 50 tonnes de métal, et le minimum, moins, pour le minimum, euh, le, le, minimum syndical, je veux dire, euh, au moins, allez, 25%, euh, je veux dire, voilà, 25, 25% c'est-à-dire, euh, peut-être, non, allez, on va dire, bon, on va, on va dire 30% et encore, et encore, et encore, parce qu'il y a trois tours dedans. Et puis, on, va, on, dans les 30, on va dans les 30 tonnes là déjà, 30% d'acier. Ah non, c'est, non, c'est peu. Ah non, ah non, même pas. 0,3, c'est comment dire euh, c'est même pas Non, je te dis 30, garder 30%, gardez 30%, comme tu dis. Il faudrait garder des tonnes d'acier. Ah mais ben oui, mais justement, c'est ce qu'il fallait faire au minimum, hein. Peut-être plus, euh, voilà, peut-être plus, j'en sais rien, mais 0,3, ah, c'est de, la merde, c'est de la merde. Voilà, donc ils vont se baser sur des trucs, et en plus le NIST a bien fait en sorte de, de dire, on n'a rencontré personne qui a entendu des explosions. Oh, c'est super ça. Ils ont osé faire ça. Ils ont osé euh, balayer. Euh, voilà. En fait, le mot explosion, fallait pas en parler ni ce jour-là, mais ni après, quoi. Mais euh, il y a quoi d'ambiguïté si, on, va les chercher, ces témoins, on les contacte et on leur, on leur demande quand vous, aviez, quand vous avez décrit telle explosion et tel bruit, tout ça, qu'est-ce que vous vouliez dire À quoi ça correspond Est-ce que, est que vous pensez que ça peut correspondre à des explosions Si ces témoins, admettons ces témoins, ils te disent euh, non, en fait, c'est juste j'étais paniqué et je parlais de et je parlais du bruit de l'effondrement et des bruits des trucs qui tombent, etc. Est-ce que ça te fera réduire ton niveau de confiance que c'est une démolition contrôlée qui, qui, qui, qui, le disent, mais tu sais, le, truc à savoir, c'est qu'il y avait euh, certains journalistes qui ont retourné leur veste, et ça, ça m'étonne pas, parce qu'ils ont été, comment dire, rappelés à l'ordre. Et Dieu sait pourquoi d'ailleurs. Parce que le journaliste dont je t'ai parlé, et puis euh, bon, mais tout d'un coup, euh, dès qu'il était, euh, comment dire, sur le plateau de son, média, oh, il a changé de veste, quoi, tu vois. il, a changé, de veste, il a changé de veste, ou alors à tête reposée, moins paniqué, il a décrit la chose qui correspond mieux à ce qu'il a entendu. Comment on fait pour différencier les deux cas Franchement, ce, jour-là, après ce qu'il a vu, euh, il dirait le contraire comme ça. Euh, pour pourquoi euh, S'il y a une explosion, je veux dire, il n'y a rien d'ambigu à entendre des explosions dans ce genre d'événement, dans ce genre de bordel. Mmh on peut expliquer les choses parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passait. ça se trouve, comme je te l'ai dit, il pourrait y avoir, comment dire, des bombes de placées, non pas pour faire une démolition contrôlée, mais comme je te l'ai dit, euh, piéger les, gens dans les bâtiments pour mieux pour, les empêcher de, sortir, tu vois. Euh, voilà, euh, pour faire barrage aussi, hein. Ah oui, c'était vraiment très très confus. Je ne vois pas en quoi on peut, on, doit, comment dire, nier la présence d'explosions de, ses propres oreilles. Ça n'avait rien d'ambigu d'en parler. Mais sur les plateaux télé, je peux te garantir que ils ont, en fait, on, avait tous, on avait tous, comment dire, on avait tous eu droit à des gens qui sont malheureusement engagés envers Israël et qui s'assoient sur les plateaux télé, mais qui ne parlent jamais d'explosion. Tu vois Ils vont toujours, euh, non, non, euh, c'est la défaillance structurelle. Qu'est-ce que t'en sais, mec Qu'est-ce que t'en sais voilà. En fait, ils s'arrangent pour euh, nier la, présence d'explosion. On a toujours voulu balayer le mot explosion pour pas trop faire allusion à quelque chose alors qu'il n'y avait rien d'ambigu, quoi. À à, à partir de combien de temps euh, les, euh, les, plateaux télé dont tu parles là C'est combien de temps après qu'ils ont tous ah bah arrêté d'appeler le, jour même, le, le, le jour même, jusqu'à euh, plusieurs jours plus tard. Bon, je peux pas être exact, mais il y en avait un. bon, par exemple, je, je, je, je connais euh, il était sur le terrain, euh, il était à New York, il y avait la fumée et compagnie. bon, euh, voilà, Oui, il y a le chef, il y a le pompier, le chef pompier Altudi qui a parlé d'une explosion. Apparemment, il y a une bombe quelque part dans les tours. bon, bref, voilà. Chief of Safety, as I said, Chief Safety of the uh, Fire Department of New York City told me that uh, after, shortly after 9 o'clock, he had roughly 10 alarms, roughly 200 men in the building. He received word of the possibility of a secondary device, that is another bomb going off. Uh, he tried to get his men out as quickly as he could, but he said that there was another explosion which took place. And then an hour after the first hit here, with the first crash that took place, he said, uh, there was another explosion that took place uh, in one of the towers here. Uh, so obviously, he, according to his theory, he thinks that there were actually devices that were planted in the building. One of the secondary devices he thinks that took place after the initial impact was, uh, he thinks, may have been on the plane that crashed into one of the towers. The second device he thinks, he speculates, was probably planted in the building. Uh, so that's what we have been told by um, Albert Turry, who is the uh, chief of safety for the New York City Fire Department. He told me that just moments ago. Et puis tout d'un coup, Genre, euh, tu, tu, le vois, comment dire, euh, quelques années plus tard, oh, c'est pas vrai, non, c'est faux. On vous prend, euh, comment dire, on prend mon témoignage, on le déforme et tout. Mais non, mon pote, t'as ouais. Mais voilà, donc voilà, t'as retourné ta veste. Quelques, a, quelques, années plus, quelques années plus tard, effectivement, je comprends. Parce qu'il y a, y, a, y a déjà les théories du complot et tout ça. Donc il peut effectivement... Euh, et, voilà, et voilà. oui, il peut utiliser d'autres mots, y compris s'il n'y a pas de démolition contrôlée. juste pour pas envenimer la situation avec les complotistes. Oui, alors, oui, bah, bah on, Après, le jour même, c'est euh, différent, tu veux. Bah oui, bah voilà, on parle d'explosion, on parle pas d'explosif, mais bon, après, euh, si on fait allusion, à des motions contrôlées, c'est ça. Mais voilà, mais il faut pas qu'il nie, il faut pas qu'il nie qu'il ait évoqué le, bruit d'une explosion, le bruit de bombe, euh, par rapport à un chef pompier. Donc, il était là, il a rapporté le truc. Donc voilà, euh, c'est lui qui a entendu des bruits d'explosion. Il a parlé d'un chef pompier qui a révélé qu'il y avait des, explosions ou une explosion, je sais pas quoi, une bombe qui se trouverait. Voilà, c'est tout. Voilà, donc il ne nie pas si on, on trouve des, interviews qui suivent, qui suivent les jours euh, de l'attentat, où les gars, ils continuent à décrire des explosions, est-ce que, tu, est que tu te dirais du coup que, ah ouais, en fait, euh, il a pas eu de, ils n'ont pas essayé de les faire taire, etc. Que c'est juste après, comme il y a commencé à avoir des théories du complot, que les gens ont commencé à changer leur discours Eh bien, euh, la, question qu'il faut se poser aussi, pourquoi on changerait le discours à cause des théories du complot Non mais c'est quoi ce, comment dire, ce, ce terrorisme Déjà, hein, entre parenthèses, hein, déjà, quand on parle d'explosion, on parle d'explosion, on n'a pas Voilà, et je ne vois pas ce qu'il y a d'ambigu de ne pas en parler. Voilà. C'est ça aussi. Hein. Bah, c'est pas ça, c'est que quand tu as des gens qui ont des théories avec lesquelles tu n'es pas d'accord et que tu, ne vas pas tu vas pas utiliser un mot que quand tu penses qu'il va peut être détourné. Bien sûr qu'il peut être euh, détourné, mais, mais qu'il ne nie pas ne pas avoir entendu l'explosion si jamais on retrouve les deux pompiers, il y avait un black et puis euh, un blond, là, euh, assez euh, récurrente et connue, qui parlait de trois explosions dans, les, dans, les, dans les tours. La première, ça peut être lié aux explosions dues au lot d'incendie. Et parce que eux, ils savent reconnaître les explosions parce qu'ils sont pompiers, eux. What happened? explosion. We was in the lobby and the fucking this, the third explosion, the whole lobby collapsed on us. Is that a secondary explosion? Yes, it was. That was so the was planet probably. Yeah, definitely secondary explosion. Similar to the first tower coming down, secondary. I don't know about the first one, but I know the second was it was terrible. Then there was a third one too after that one. People don't understand. There may be more. Any one of these fucking buildings can blow up. This ain't done yet. Savent reconnaître le bruit d'une explosion, d'une explosion et le bruit. Euh, Mmh, d'un produit, de l'effet issu d'un grand bruit qui n'est pas lié à une explosion. Ils savent le reconnaître, hein, ils, sont, assez professionnels comme ça. Mais euh, voilà. Euh, est-ce qu'ils changeraient euh, d'avis ben Moi, à ta place, je veux dire, moi, je me poserais des questions. Pourquoi ils changent d'avis Tout ça, à cause des théories du complot, tout ça, voilà, on en revient au même problème. Est-ce que c'est pas du terrorisme intellectuel de, leur suggérer de ne pas parler d'explosion Voilà, faut, nier les explosions maintenant, faut surtout pas affoler l'opinion publique. non, mais c'est quoi ce cirque voilà. Donc s'ils viennent, euh, s'ils viennent changer d'avis, moi je te le dis tout de suite, c'est qu'on leur a fait la leçon. Voilà. Parce que même les démolisseurs euh, professionnels à cette époque-là, ils n'étaient pas tous unanimes. Hein. Mais il y en avait certains. Avant de retourner leur veste. Voilà. Ok.